aí, aí. Isso. Você vai assim, aí eu vou de... Eu não consigo fazer o mesmo loadout seu, não. Aqui precisa de quarta master. level 1 esse bicho. Né? Só ah, se eu, upar, um... eu consigo fazer. Eu, eu peguei um Soul Survivor e botei os pontos em quarta mestre. Então a ideia vai ser qual mesmo? Tá, a ideia vai ser a gente ou rushar um, ou rushar um boss, e entrar num campado, que a galera tiver fazendo boss. Bom. Acertei primeiro. Chegar o mais perto possível, o mais rápido possível dos caras. Ou se a gente rushar o boss, proteger a região. Eu vou fechar o lugar de... Com algumas traps. Algumas eu tenho várias. Pronto e canalizar a chegada dos caras pra que a gente dê tiro de escopeta neles. Faça trocação de perto com eles. Eu vou trair moleta pra aqui pra dentro porque o lado direito é bem vulnerável pra players que nasceram no mid-round. Ué, por que, que ele desistiu de mim? Ele foi pra você. Eu tô aqui. Ah pra cá. Não fica exposto não Ah, bem que eu falo Silenciada é uma delas. Faça barulho, me tiro. Calma, calma. Ah, não, dá, dá aí mesmo. Pode atirar. Tá morto e convenenado. Só saber onde tá outro. Você tomou tiro de quê? Eu tomei um tiro e depois uma silenciada pegou ele. Então não é ele não, porque ele não tá com silenciada. Fez Ele não tá silenciado, ele tá lá de fora. Ou então pular de lá. Ok? Tá aí? Deve ser Sparks. Todos presos, acho. Cara de novo, não. É de preto, viu? Ele de chapéu preto. Acho que tem outros players em... 325, né? eu só tô escutando. Ele tá atrás de onde? Tá atrás Vamos da carroça. Atrás da carroça, beleza. Eu posso descer e ruxar ele. Ele tá de silenciada e demora de, de, de recarregar, acho que é Sparks. Por que, que eu não tô vendo a carroça? Ah, ali, tô vendo. Havia ah, a carroça. Ele tá de Spark silenciado. Tem outros players aqui pra lá. Tem outros players. Vem pra cá. Tô descendo aí. E eles estão trocando com outros players lá embaixo. Ele correu, cara. Ele agrou e Oi. Vem aqui. Ah. Fiquei envenenado. Dois. Esse time tá morto, mas tem outros mais fora. Deixa eu jogar fogo, né? Tá aqui. E eu vi gente Aí? lá fora, saí. Isso aí já é. Tem play aqui dentro. Matei um. Um é de preto, não é isso? Silenciado? É de preto, chapéu preto, é de Sparks. Morto, tá morto. Cadê? Aqui. foi mal. Só atirando sem brincar. É aqui mesmo, era, era a gente mesmo. Bem nas costas. Quase. Peraí que eu tô me ralando. Tá, mas ele é amigo daquele cara de preto que eu matei. Ele errou, né? Nossa. É, ele tá de smallzinho. Já acertei dois tiros nele, o terceiro não sei porque ele matou. Ele errou não, tá acertando. Ele tá onde? Tá na ele sua tá esquerda, onde? É, na esquerda, na esquerda. Pode pagar. Esse cara. é um amigo do outro de é preto. Não é não. não. Aquele de preto tava com aquele maluco. É de mozinho. Ó, ali é a pessoa. Tem outra aqui. Caralho, velho. <laughs> Dá um o jogo todo, tá todo mundo aqui. <laughs> Tá aqui dentro, dentro do compound. Lá em cima, no, no primeiro andar. No meio, assim. Eu tô recuperando uma barra grande, tá? Aos poucos tá quase cheio. Lá em cima. Pro lado de lá, assim. Ele tá nesse, nesse compound aqui. Esse aqui. Matei. Pronto, tem um do lado de fora agora. Um Taiwan. Tinha um do lado de fora. Nessa direção. Na floresta. Que massacre, velho. <laughs> Eu acho que ele fugiu. Ele passou pro lago. É, ele passou por lá. Vamos, vamos pra cima. Eu tô dando um chase. Né? cuidado, é tá claro. Tá aqui. Tô esperando. Tem outra aqui. Em mim. Puta que pariu, velho. Achei que não ia pegar. Tá atrás de você também. Eu tô totalmente exposto. Cadê? はは